この電車は宇都宮線普通電車宇都宮行きですグリーン車は4号車と5号車ですグリーン車をご利用の際にはグリーン券が必要ですグリーン券を車内でお買い求めの場合駅での発売額と異なりますのでご了承ください This is the Utsunomiya Line train for Utsunomiya. r cars are car number 4 and number 5. A green card ticket is required in the green car. If you do not have a green card ticket, you can buy one from the conductor or the attendant. But please note that the price of a green card ticket is lower when you buy it at the station before boarding. お待たせいたしました10時 ご乗車になりましてお待ちください次は浦和ですお客様にお願いいたします優先席付近では携帯電話の電源をお切りくださいそれ以外の場所ではマナーモードに設定の上通話はお控えくださいご協力をお願いいたします The next station is Unawa. Please switch off your mobile phone when you are near the priority seats. In other areas, please set it to silent mode and refrain from talking on the phone. This train is 7時58分発 宮線下り、快速ラビット、宇都宮行きです。まもなく発車時刻となります。ご利用のお客様は、ご乗車になりましてお待ちください。